Gars, ne choisis pas seulement pour choisir. Hein. Tu sais que le cacao donne l'argent en offre au village. Prends plutôt une tablette issue du cacao certifié. Elle offre plus d'avantages aux producteurs. C'est vrai, pour reconnaître ce qui est certifié, c'est simple. Regarde les logos sur l'emballage. On y retrouve des informations sur la provenance du cacao, son processus de production, sa capacité à rémunérer correctement le producteur. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup. L'avantage est double. Les producteurs gagnent plus et nos forêts sont mieux protégées. Les vous connaissez alors les choses. Hein? Bon, de toutes les façons, si nous ne faisons pas des achats responsables, qui le fera à notre place Vous aussi, consommez responsable pour les fêtes de Noël. Achetez du chocolat certifié pour sa durabilité et protégez les forêts du Cameroun.